Gracias. Kann sie sehr gut machen, ne? Schneiden, ne? <laughs> Era! Eh, no, to na natakmanok na. Dede niya pa, ra! Ada lagi, Ini saya bawakan nih. Nah, saya beli anu dulu. Iya. Uh, ubi, ubi. Batuan angkulna. Ah, ada kan julakat kan Sie hat was vergessen zu kaufen, ja? Hier, kommen wir dann hier lang. Guck mal, Frauensachen sind auch dabei, äh, bei Klamotten da. <laughs> <laughs> So, die kaufen ja Süßkartoffeln jetzt, ne? Ja. Das schmeckt so gut, sagt sie, ne? Ya Allah, mudah-mudahan. Da sind wieder die Scha Schlangenhautfrüchte da. Die Süßkartoffeln heißen Maniok, nicht? Äh, Maniok und Süßkartoffeln? Nein, Maniok ist was anderes. Das ist Maniok. Das, das ist, ist Maniok. Ja. Maniok. Ini masih asin. Oh iya, tapi makasih Bu. Semanyok ya. Sindara arah di di sana yang ambon loma. Dia kan sebut suster yang chips, no? Iya, mit manyok, mit manyok. Dende. jin dulu, nanti ada apa sih? Pas Ja. Wassermelone? Magst du Wassermelone? Oh, wir sollen es alles essen. Ich mag es, aber ich ja, zu viel. Zu senang, tapi terlalu banyak mungkin kan. Ich liebe es aber, das ja. ist zu viel. Ich würde lieber das essen, was ich nicht kenne, weißt du? keras selalu sudah ke hari hari sabtu Ayo, Kira sebian sekilo? Eh, enam puluh ya bang. Hmm. Ini eh, lima belas. Cilis ya, Zafir cilis. Nah, nanti bikinnya jangan terlalu pedes kan. Iya. Saya request ini aja untung kita tanya dia suka apa enggak. apa ketuaan yang suka apa enggak. <laughs> <laughs> <clears throat> Ya, B ini oh, Dan Jerman. Oh, Jerman. Jerman. Jerman like I like you Jerman. <laughs> I like Jerman. I love Italy. I love Lombok. I love Lombok. Lombok the best. Lombok village. Mantap. Inggris Hah? Oh, gawat duri lah kan bahasa Inggrisnya nih. Gawat duri. Kan ngerti ya lah. Hah? Ngerti ya dan. Oke okay, guys. Chili. Chili. Oke. From New Zealand. This is from Burma. Barang impor lah. Oh. Ah ja, ja, mich ja lang. Ja. Keksen, ja. Ja, das ist ja äh, äh, auch Crackers, ja sowas. Reis, ja, Reis. gurih ini kah ini paling boleh ini Oops. Klamotten. Al, main itu aloe vera, aloe vera. Ya yang, untuk yang natural. Ya, yang aloe vera hidup. Enggak, ah, iya enggak, enggak yang krim, krim yang untuk krim. krim untuk dia anu matahari. krim krim krim oder krim anu Alena vera untuk sun sunblock sunblock mungkin oh, di sini ada nanti ja dann schauen wir mal ja später nicht, nicht sun, eh, zum zum für die Haut zum zum zum beruhigen nicht ah, Sunblocker ah, beruhigen ach so hier die also die die Öl von gestern was wir gestern gekauft haben ja das ja okay, gut. Kein Aloe Vera. Ja. <laughs>